pa. Bulaga! Bravo Finco, bravo, bravo. Bravo Finco, bravo. Pinco, vieni. Pinco. Oh, bacino. Pinco. Piccina. Pinco. Bacino, Pinco. Bacino. Ciao, Pinco. Ciao, Pincone. Bacino. Bravo. Bacino. tình có Wow Tiền của đây Quá chí nó bình có Quá Bravo pincone Bravo! Mattino, Bravo! Bravo! Ciao, Ciao! Bravo! Che bravo, Pinco! Rimani a ok? Pinco, se vai, vieni qua. Ma dai! Pericoloso fuori! Pinco, stai scappando! Ciao, ah, no, Pincone! Dai, Pinco! Dai! Ok! Bacino, bacino.